ассаламу алейкум қазақ елі ә, осы екі үш күннен бері талқыланып жатқан сайттарда талқыланып жатқан мынау ресейдің ә, депутат смағы никоновтың мәлімдемесі мынау солтүстік қазақстан облыстарын ә, мынау ресейдің қазақстанға деген қазақтарға деген подаркасы ә, деген бір мәлімдеме жасады бұл мәлімдемесін қарап отырсақ ресейден басқа мемлекеттер өз жеріне еге емес деген мағынада келтіріп жатыр да бұл жерде қарап отырсаң осы со Никон дегеннің өзі бір алқаш біреу да бұл негізінде сол мына жерде мәлімдеме жасады арқасынан барып арақ ішіп оған қоса жаңа жириновский деген бар және қазақтың жері өзбектің жері қырғыздың жері ол олардың жері емес біз ә, ресей империя подарт еткен деген мәлімдеме жасаған ол қай, қай бір жылдары бұл екі орыс жиналып алып өздерінің пікірлерін ә, арамдатушылыққа апарып жатыр былай айтқанда мынау қазақ елін қазақтың қазақстанда көп ұлттар болса соның ұм, <coughs> бір 20-25 проценті жаңағы орыстар болатын болса сол орыстардың құлағына алтын сырға ретінде бір мақтаныш ретінде айтатқан сөздері бұл біздің ата бабаларымыз осы жерді осы кең байтақ жерді ә, найзаның ұшымен аттың үстінде жүріп қанша ә, қанша мемлекеттерден қанша ә, жаңағы көршілерменен алысып жүріп осы жерді алып қалған осы біздер үшін деп ол Никонт пенен жириновский көп далбасыла бермесін керек болса омск томск оренбург қазан төмен алтай қырайлардың бәрі біздің қазақтың жері ол негізінде ол орыстардың жерін егер де ішіндегі ресейдегі ә, жаңағы ә, чешенстан және басқа мемлекеттерді алатын болса ол рас, орыстардың жері кішкентай ғана жер болып қалайын деп тұр бұл оны соны білмей жатыр бұлар айналып келіп қазақстан менен өзбекстан қырғызстанға ол қорқатын ешнәрсе жоқ бұл жерде бұл екеуі далбасылап отыра береді бұлар алқаш қой бұл шошқаның етін жеп жаңағы өздерінің пікірлерін телевизордың арғы бұрышында отырып сөйлейтіндерден да үйінен шықпайтын күшіктер дейді оны үйінен шықпай үретін күшіктер дейді ондай адамдарды мына жириновский өзі негізінде алматы қаласында туылып алматыны ресейдің жері деген және бір сыбыстарды айтқан кезінде далбасылап әр нәрсені бірақ біздің қазақ халқының <coughs> кең байтақ жерін олар іштері күйіп жатыр көре алмай жатыр Қан, қанша ә, мынау байлық жер асты байлық жер, жер, бетіндегі байлықтар тату тәтті өмір сүріп жатқанын э, қазақ елі ауызбіршілік бір болсын сабырлық болсын бірінші орында айтатыным және ә, бейбітшілік болсын ал жаңағы бұл жерден аяқ тартатын қорқатын ешнәрсе жоқ келешегі бүкіл мұсылмандардың бас қосылып туран ә, орталық құрылатын болса вот сол кезде ғана олар аяқ тартады әлде де аяқ тартып тұр ауызбіршілік бір болатын болса бір алладан басқа ешкімнен қорқпаймыз орыс және мынау орысша сөйлейтін қазақ ә, бауырлас қандастарымызға айтатынымыз орысша сөйлегендердің біреуі де мен ойлаймын ә, қазақтың жері үшін күйіп пісіп жатқан жер жоқ мынау солтүстік жаққа солтүстік аймақтарға барсаң қазақтардың өздері қазақшаны түсінбейді барып қазақша сөйлесең орысша жауап орысша жауап беріп орысша сұрақ қояды бізге вот солардан ешқандай ұлтшылдық ә, намыс және мына ә, елім жерім деген патриоттық сезім жоқ сияқты сол үшін орыс тілін жояйық қазақ тілін қолға алайық оны биліктегілер қолға алмаса қара халық ә, ең енді аяққа тұрып келе жатқан қара халық келешегі қолға мүмкін мына биліктегілерді қарап отырмастан соны қолға алыңыздар қазақстан туралы еліміз туралы бір жаман ой болып жатса биліктегілер қарап отырмаңыздар сіздер де ответ қайтарыңыздар